Adam yer mi değiştirdi? Yer değiştirdi. Neden? Oo daha varmış bunlardan. Aşağıda kapışıyorlar. İçerideki fight'ta mahrum kalmayalım bence. Basalım. Adam burayı nereye kurdu? Ya. <laughs> Adam nelerle uğraşıyor ya. Ha çıkacağım. Ha çıktım çıktım çıktım. Adam ikinci katta ona bir surprise yapalım mı? Surprise. güle güle. Haydi güle güle. Sen Senden. Senden. Daha var mı sizce? Onlar Olmaz mı? <laughs> Sen o sen nane yemedi mi? Diyorlar ya sen nane yemedi mi? Adam alevli mermiler fırlatıyor bize ya. Yine aynı yerde durmuş. Geri oynayalım biraz. La adam buradaymış. Son anda gördüm he. Bu ne yapıyor? Son mermiyi sıkmayacaktın kanki Keyteciğim. Alevli malevli mermiler fırlatıyorlar. Ya. Siz ne yapıyorsunuz? Şu anda sizi anlamış da değilim. Sizi anlamış da değilim. Hadi kanki Keytan'a. Lan dur. Sen şu an uğraşamam. Lan. Sanırım bunlar hep Tek olabilir, tekli olabilirler. Takım olsalar arabaya dolanıp dolanıp duruyorlardır. Ay ay ay. Diğerleri nerede? Ah yerdeki adamı vuramıyorum. Zaten yerdeki duran adamı vuramadık ya. Tamam ondan. Daha sonra yerlerim onu. Maç bitsin. Yerdeki <laughs> adam vuramadık. Bir saat uğraştık. Ses ses. K taraf kavuşamasın. Ondan vazgeç artık. Son kekimiz ağacın arkasında. Gösterir mi sizce kendine? Adamları sabit duran adam vuramıyorum ha. Yerdeki adam vuramıyorum nedense. Çok değişik. Adam vuramadım ya yerdekini vuramıyorum. Bu son elde. nasıl bir kurtuluştur ya. Adam saniyelerle saliselerle kurtuldu. Haydi güle güle. Bak fazla oyaladın bizi. Tayyare tayyare. 28 asarmışız ya iyi.